L'UPF Startup Showcase és un event que organitzem des de la Universitat Pompeu Fabra per donar visibilitat a tots els projectes o startups que sorgeixen de la nostra universitat. Aquest any hem convidat també a les principals acceleradores de l'ecosistema de Barcelona. La feina que fem a Caixa Capital Risc, nosaltres allà som un venture capital que invertim en empreses innovadores en etapes inicials. Cada inversor normalment s'enfoca en una etapa concreta. Per sort, cada cop tenim més cobert aquest camí fins que l'empresa és prou gran com per ser interessant per players internacionals que estan ara mateix molt atents a el que està passant a Espanya perquè veuen bons projectes que estan creixent a molt bon ritme. Somos Legales és una plataforma online especialitzada en la reclamació judicial d'impagaments. La nostra diferenciació és que inclús reclamem deutes d'escassa de, quantia, no? perquè els despatxos d'advocats no els assumeixen, perquè no els hi surt a compte. Mi proyecto se llama Project Lobster Eyewear. ¿Cómo haces que las gafas que valían 400 euros, las gafas de marca de diseñador, que tienen una alta calidad, las consigas vender por debajo de 100 euros, que es nuestra principal premisa, porque nosotros vendemos todos nuestros productos siempre, independientemente del modelo o de la grabación que tenga la persona, a 98 euros és important tenir una bona idea. Quan te l'expliquen no pot ser molt interessant, però realment el camí de portar aquesta idea de mercat i anar fent-la créixer és molt difícil. Has d'aconseguir capturar talent, has d'aconseguir anar sumant inversors, has d'expandir-te internacionalment. D'aquella idea, fer una realitat amb tot això que ho comporta normalment a l'hora de presentar una, un projecte, una startup, t'has de focalitzar sobretot en quin problema resols, eh, com ho fas, de quina manera, quin és la teva avantatge competitiu. Com vas a, a utilitzar un cert diner que te poden proporcionar uns inversors, tens que donar-les unes razones per creure en ti, en tu equip i en, en tu producte para gente como nosotros que estamos ahora pues, en lo que es las primeras fases, los primeros pasos de un proyecto, és importante el, el contacte con el ecosistema. Els dona la possibilitat doncs, també de, de copsar de primera mà què és el que estan buscant aquests inversors i en què es fixen a l'hora d'invertir. La veritat és que iniciatives com aquestes són molt positives perquè ens ajuden a donar visibilitat als nostres projectes. A nosaltres ens estan anant molt bé i veritablement és d'agrair.